Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment nous avons fait le plural. Bien, si à la lettre I, si à la lettre E, mais à ceci comment nous avons fait le plural masculin en A. Nous n'avons pas de perdre de temps à expliquer ce qui est le plural de mon expert, puisque tout le monde a fait ce qu'est est le plural. Mais quand est-ce que nous avons fait le plural en A Le plural en A s'arrête à l'évastation de neutre latin. il mondo ha utilizzato in un giacondo di Urquijan, Sartè, Portivecchio, ma di no in un talavesi. e cupa parte geografia awa a regola. Allora, suoi nomi maschili e lisci, come la dio spiegata qui, e che si compone in U, che va in plurale in A. Qualche esempio, o corpo i corpa, o libro i libra, o sogno i sogna, o melogo i meloga e ci vuole che sui nomi maschili una di mica un femminile con la stessa forma, con lo stesso radicale, pa diacaru. Esiste un femminile iacara, tanto non si va mica il plurale in a, non si dice mica iacara, ma pa cavadu. Un femminile non è mica cavada, è diumenti, tanto qui ie, che si può fare il plurale in a, i cavada. Ma c'è di no qualche parola che ha un maschile in i che faccia il plurale in a i vrata, i mesa, i panna, i peda, i preta, i viora, l'otia, con una sparizione di u vinali o singolari o chiudendo oti. Se ci so. Ma in certi luoghi dell'alta rocca, Alta alta rocca, rocca. anche i maschili singolari in i facciano il plurale in a, ad esempio u monti, i monta. Ci vuole ad aggiungere chi in sartè si dice u paesi, i paesi, ma in portivetio u paesu, i paesa, vale a dire che u plurali ha influenzato u singolari. I è diventato u pa, pa avere un rispetto di a regola in a. I paroli sguidoli un facciano questo plurale in a. Un niulu, il niuli. E per i paroli moti va non cambia nulla. U cinema, i cinema. Basta. Di più, sta regola viagia quando c'è un femminile apparente. vale a dire che per due nomi solo la lettera finale cambia e usando di questi due nomi è sfarento. Un muro, i mura, perché si dice Amura, mura, i muri e Amura, un nemico femminile di un in italiano, i parti di persona che erano neutri in latino facciano sempre uso plurale in A e per questo che dicono un braccio ma le braccia, che viene dal latino brachium braccia, un labbro le labbra. Come dita prima, il plurale in A viene da un neutro latino e qui potete vedere i declinzoni di un latino, quando c'è A o mica, o plurale. Allora oggi sul plurale in A non è tanto io, sparisce a poco a poco. Una prima causa è che si sono sviluppati i sfarenti scambi tra i sfarenti zoni linguistici di Accorcica e che a forma maggioritaria piglia a soprana e logica in sfarenti media e in loghi d'amparera o pluralità si sente polemica. Una seconda causa è che questo sistema è più complesso che l'altro, tanto alla memorizzazione, con una popolazione che parla sempre di meno corsu e di ficiuli. conoscete la regola di pluralin A. Ringrazio a quelli che mi hanno aiutato, a presto!